我们刚刚得知沙磊不辞而别，不知道是什么情况。他是非正常离奇呀，因为沙磊涉疆的假新闻利益受到了损害，他们呢打算要起诉沙磊。我们也没有听说有任何的中国的部门威胁他，所以如果沙磊认为他的报道是公正的、客观的，那他就应该勇敢的应诉，不用害怕。如果有证据表明他受到了威胁，他就应该报警。 我们会保护他的安全，但是他跑什么呢？看到一个非常有意思的消息，说 BBC 驻北京的记者叫沙磊吧，他这几天偷偷摸摸的就离开了中国大陆，呃，跑到这个中国的台湾那边去做新闻了。那么沙磊这个人其实大家对他也不是很陌生了，因为他最近关于这个新疆问题、香港问题的报道，还有这个中国新冠肺炎疫情的报道。 其实，因为他呃伪造新闻啊，呃故意来抹黑中国呀，预设立场对中国进行一个有罪的推定啊，所以他其实，呃基本上他的很多的报道都被我们的一些网友啊、西方的一些大 V 啊，还有我们的这个中国日报啊，就是扒出来他报道的一些呃手脚吧、手段吧，非常龌龊的手段。其实这个人呢，靠这样抹黑中国。 呃，迎合西方这种舆论的这种政治正确吧，呃，也确实帮他在西方的媒体界，呃，获得了一定的所谓的影响力。但是他其实也把，呃，他的工作单位 BBC，在中国人眼中的一些这个口碑吧，呃，搞得非常的差。因为说实话，我觉得在十年前吧，可能，呃，这些西方媒体啊，纽约时报呀，BBC 啊。 呃，在中国人看来，很多中国人看来，其实还算是，呃，蛮有公信力的，或者说大家愿意看他报的新闻。但是最近一两年啊，呃，部分记者呀，驻华记者呀，他们这些媒体驻华记者呀，他的一些报道啊，呃，报道出来的稿子啊，我们我们看到的呀，呃，其实就感觉也就那样。他们其实还是一个意识形态的单位吧，就是。 尤其是在报道中国的问题上面，呃，都是离不开三个字儿，就是一定要抹黑中国、反中国三个字啊。就是怎么说呢？为什么他们就是在报道中国的问题上，他们就不能就是呃这个摘掉他们的有色眼镜呢？为什么就不能抛弃对于中国的成见呢？就感觉，呃，中国的一切都是有问题的。 就感觉中国就是一个有有问题的小孩，你要是爆出中国的好，反而是不正常了。就是，即便是中国一个好事儿，他也能给你挑出一些很多的问题来，就鸡蛋里面挑骨头嘛。呃，所以我就想说一下这个沙沙磊啊，离开中国，呃，他在离开中国的时候还没有还没有忘记恶心一下中国。他说，他在中国待不下去了，因为我们知道他最近这个在新疆问题上的报道。 就引起了很多新疆的企业啊，就要投要要要要起诉他，因为他的一些报道呀，就导致了，呃，很多新疆企业就是被他的生意啊受到受到了影响。这个在这个新闻界其实就就叫做新闻报道伤害嘛，呃，所以很多人想起诉他，呃，然后估计啊，他现在也是，呃，真的是很头大。 但是呢，他在走之前，他说他自己没法在中国上班了，说是必须得逃离了。走之前还还还还不不不忘记，还不承认自己的错误，还还觉得自己是因为受到了中国政府的这个压力和破坏迫害被迫离开的。其实他是混不下去的，说实话。呃，所以我觉得这些这些年吧，就感觉，呃，很多中国人啊，呃，越来越多的中国人对于外媒的一些迷信啊。 呃，已经没有了。以前就觉得外媒它报道的角度，呃，跟中国的这些媒体不一样，因为中国媒体是非常严肃的，呃，然后我们都是新华体啊，呃，很多的新闻细节啊，呃，就写的很正，呃，很这个中规中矩的，呃，不像这个外媒一样，一一个小事儿它能这个描出一个花来，它讲讲故事的方法非常吸引人，呃，所以呢，但是这两年啊，我们。 看外媒看的越多，就发现外媒报道中国的立场是非常有问题的，往往是预设立场，往往是故意的来抹黑中国，往往是跟西方的反华势力、跟西方的那种反华的舆论，呃，是保持高度一致的。他们就是因，因为它有很多这样的，呃，枷锁吧，有很多这样的这个重担吧，他没法用擦亮自己的眼睛，嗯，没法。 看到中国的一些真相，他只能是永远是带着一些这些枷锁在起舞，所以你能看你能看出来，就是即便中国的抗疫已经取得了这么大的成功，他还是不愿意承认。即便西方死了那么多人，他还是把这个报道的重心永远是放在，嗯，你中国这个控制疫情的方式就是有问题，你中国就是这个世界疫情的源头，因为你中国没有控制好疫情。 所以全球疫情都爆发了，所以你中国必须对全球的疫情负责。所以就是读完他们这些的报道，其实很烦的。我我读这个《纽约时报》也快五年了，我以前也是在《纽约时报》说实话实习过，呃，两个多月吧。就其实对于外媒的套路是越来越这个呃熟悉了。呃，就千万不要以为，千万不要对外媒有迷信，千万不要觉得他们报出来的东西是经得起推敲、经得起推敲的。 不是的，我跟你说呀，呃，外媒记者呀，他很多是不懂中文的，他其实工作模式非常简单，比如说他一个月三十天的工作时间，他大部分的时间是待在办公室的，大部分时间都是脑子里面在想一些东西，脑子里在想，呃，就是按图索骥嘛，因为他对于中国的偏见，呃，已经形成了，对于中国的负面的认知已经形成了，所以。 他永远是拿着自己这些偏见和负面的认知，呃，先入为主，然后只要有任何的一些事情符合这样的一些认知，他就套进去了，然后一篇稿子就出来了。所以永远是按图索骥，他不会说在中国待七八年，他会对于对于中国的认知会改变，对于中国的认知会越来越客观，不会这样的。所以我们对他不要有任何的幻想。现在这个舆论呢，它就是一个斗争。 呃，为什么美国的媒体它那么强大？呃，他愿意他愿意这个利用他的媒体霸权，利用他的话语权的霸权来抹黑中国，那是因为他觉得你中国的媒体影响力弱小呀，他骂你，因为他有这么强大的这个话语权，他骂你别人信啊，你中国反驳声音太弱小了，人家不信啊，所以他一旦这些媒体机器。 发动起对于反对于抹黑中国的这样的一个一个战斗的话，那么中国真的是，呃非常难受。你像在新疆这些问题上，在新疆棉花这些问题上，当然了，有个好的问题就是现在国内成千上万的一些中国人啊，对于外媒的对于外媒的那种迷信啊已经没有了，越来越相信中国自己的一些事情，就是中国做的一些事情光明正大、光明磊落。呃，你外媒再怎么去抹黑，或许。 呃，外国有很多的观众、受众，他相信，但是中国人他是不信的，所以这一点我们是感到欣慰的。以后我们要把这自己的这个外宣的工作的短板呀，要补上来。就是当外国人、当外国外媒记者开始抹黑中国的时候，我们要以一种啊非常有效、非常强大的方式进行回击。有些事儿挑挑战法律底线的，你是不能做的。 挑战事实真相底线的，你是不能做的。你做出了以后，你必须得付出代价。呃，好了，我今天就聊这些了，我们下期再会。